ობრივად პარლამენტშიც, მთავრობაშიც გამოკვეთილად ნომერ პირველი პარტია არის ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო, მეორე პარტია არის რესპუბლიკური პარტია, რომელსაც ყავს თავრობაში თავისი მინისტრები, წარმომადგენლები, ჩვენი ფრაქცია ცოტა უფრო მოზრდილია ვიდრე ჩვენი სხვა პარტნიორების ფრაქცია პარლამენტში. ეს მოცემულობა ჩვეულებრივია, სტრატეგიული თანამშრომლობა არის ამასთანავე. ჩვენ ძალიან მჭირდება და კარგავ თანამშრომლობთ კოალიციის სხვა პარტნიორ პარტიებთან და ბუნებრივია ჩვენ ვარაუდობთ რომ ამ ორი პარტიის მიერ მიღწეული შეთანხმება თუ ასეთი მოხდება იქნება კოალიციის სხვა პარტნიორი პარტიების ინტერესებში